ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SL වැඩෝ YouTube channel එකට අදත් මම ඔයගලන්ට සුපිරිම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳ නම් like කරන්න share කරන්න comment එකක් දාන්න අමතන කර subscribe කරන්න අපි පරක් නොවේ යමු අපේ වීඩියෝ එකට thank you